A Pio também. Vamos brindar, vamos brindar um pouco. Vamos brindar um pouco. Vamos brindar. Aumenta mais a radiola aí. amado e andar correto e ao teu lado, pretendendo te merecer, vovó. Eu estou livre de tudo, nós não, é... não vamos pegar essa Nós não vamos pegar essa, essa doença. doença. E o resultado deu positivo para coronavírus.